Per far fronte alla crisi migratoria, l'Unione Europea ha previsto una serie di rimedi, come emerge dall'Agenda Europea sulla Migrazione, Innanzitutto ha previsto delle misure di ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale, ovvero il trasferimento di eh, quei richiedenti asilo che appartengono ad una nazionalità rispetto alla quale già l'accoglimento delle domande di protezione internazionale equivale al 75%. Questo eh, per favorire il trasferimento in altri paesi dell'Unione Europea nell'ottica di una responsabilità condivisa. Inoltre vi è stato un inasprimento dei controlli, basti pensare alla creazione di hotspot, ovvero di strutture ad hoc per il rilevamento, la registrazione, ehm, per raccogliere le impronte digitali di eh, coloro che eh, giungono mh, mm, nei territori degli Stati membri. Eh, il problema è che si tratta di strutture chiuse in cui eh, questi richiedenti protezione internazionale vengono trattenuti fino alla fine delle operazioni. Si pone dunque un problema di restrizione della libertà personale che va a contrastare con il diritto alla libertà, alla sicurezza che può essere ristretto solo in casi tassativamente previsti dalla legge come eh, tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'articolo 6 e all'articolo 6 della Convenzione Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'Unione Europea inoltre fa leva su una politica di partenariato con i paesi terzi da cui provengono i migranti. Eh, ricordiamo eh, l'accordo eh, tra l'Unione Europea e la Turchia o il memorandum d'intesa tra l'Italia e il governo di riconciliazione nazionale del, dello Stato libico. Questo in particolare per far fronte all'immigrazione clandestina e per favorire il rimpatrio eh, nei paesi di origine di migranti eh, irregolari. Mm. Inoltre eh, l'Unione Europea, preso atto delle carenze del sistema europeo di asilo, ha previsto una serie di proposte legislative presentate dalla Commissione. Ricordiamo anzitutto la riforma del regolamento Dublino e quindi è in discussione la clausola di primo ingresso ehm, ai fini dell'esame della protezione internazionale, tuttavia i negoziati sono in corso e eh, sono eh, piuttosto difficili perché alcuni paesi sono resti a modificare questa clausola il che va eh, a mm, discapito dei paesi di primo ingresso come l'Italia, la Spagna eh, e la Grecia. Eh, inoltre ehm, l'Unione Europea eh, prevede eh, la modifica e la riforma del sistema di accoglienza, eh, la creazione di un'agenzia eh, per l'asilo, mm, rivedere anche le banche dati relative alle impronte eh, digitali, il tutto quindi in un'ottica di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri perché come sottolineato dal Consiglio europeo 28-29 giugno del 2018 2018 ehm, il problema delle migrazioni è una sfida non solo di un singolo Stato membro ma dell'Europa tutta.